Buenos días mundo, hoy es 31 de octubre y es Halloween, como ya sabréis. Bueno, ahora vamos a hacer truco trato y me voy a cambiar, que voy a ir vestido de la muerte, que vamos a comprar el traje el otro día. Pero antes de eso, os voy a poner un vídeo de otra tradición que se hace en Halloween, que es llamar a la puerta de los vecinos y dejarles como un cubo lleno de chuches y salir corriendo. Entonces cuando abra la puerta no van a ver a nadie, pero van a ver el cubo con las chuches. Entonces eh, eso significa que ha sido, like, that you have been born, se dice y que es como que ha sido asustado o algo así, es que no sé cómo se traduce eso, y, mm, y, que significa que tienes que hacer eso con todos los vecinos para que todo el vecindario haya sido, o sea, como que el, todo el vecindario haya sido asustado, que es eso, que te llamen a la puerta y que tengas un cubo con chuches delante de tu casa. Y otras tradiciones Halloween, ya sabréis, pues es ir a hacer truco trato, ir vestidos de cosas, tallar calabazas, que ayer hice otra, también lo veréis ahora, antes de, de ver el truco trato, y bueno, pues eso, que espero que os guste. Me voy corriendo porque me están esperando. Bueno, pues he hecho la segunda calabaza, que es esta. La anterior la hice con el lobo y esta la hice sin plantilla ni nada, la hice a mano. O sea, a mano, bueno, obviamente, rollo directamente. Y ahora vamos a Bueno, pues ya nos hemos cambiado. Yo voy de la muerte. Ah. Did the first year we were here, and I dressed up as a full witch. Vale, pues estas son las chuches, bueno, los chocolates en general. Para cuando venga la gente a hacer tu contrato, pues que se los demos. Bueno, pues otra cosa que os cuento. Normalmente la gente de mi edad no va a hacer truco trato, o sea, esto se acaba... Cuando entras en el high school ya no, o sea, ya no se hace truco trato. Pero todos los estudiantes de intercambio, por lo menos con los que hablo yo, eh, vamos, porque, a ver, es una experiencia, ¿no? Y ahí está las calabazas ¿Qué hicimos ayer. Esta es la del hermano, esta es la mía. Uy, eso es que es este Cristian. Y esta es la del hermano. Bueno, pues las casas están todas decoradas Halloween, con esqueletos y cosas. Este es el vecindario para que lo veáis, es mi casa. Bueno, mi casa. <laughs> La casa de mi familia, anfitriona. Bueno, me he quitado el traje ya porque estaba muriendo de calor. Os voy a presentar a Joey. Joey, soy Joey. que es eh, un vecino y que voy bastantes veces a su casa. Eso que me quité el traje porque nos pusimos a jugar baloncesto. Y me moría de calor. No sé qué vamos a hacer ahora, pero creo que después vamos a hacer otro contrato. Bueno, os voy a enseñar el paisaje. Mirad todos los árboles, o sea... No sé si en España es que no me fijo o es que aquí son flipantes, pero es que tienen... No sé, unos colores. So if, if there's a thing that says take one, how many are we going to take? Five. Okay. Vale, me estoy tomando este que está buenísimo. O sea, es como un, un caso o algo así, pero está muy bueno. Hello, my name is Martin. I'm an exchange student. I will be here until June. Nice to meet you. haunted house theme next year. Mm. You could get some cardboard, make a movie. Who is it? Who is it Este es Joey, no es un asesino, tranquilos. Bueno, estamos haciendo otro contrato ya. Estoy aquí con Joey. Happy Halloween. What's up, guys? Trick, Trick or, oh, no problem. You guys making a killing tonight? Thank yeah. you. <laughs> You're Have a Bueno, es la una de la mañana. Estamos aquí, seguimos truco contrato. Que va, a las ocho y media. Pero aquí es súper de noche, aún no se, no, se, no se ve nada. Como a las siete o así ya se hizo de noche. Aquí aún no hemos cambiado la hora, se cambia creo que la semana que viene. O sea que normalmente hay 6 horas de diferencia en España. O sea, de aquí a España, pero ahora hay 5 solo. What was do? Oh, ant. Bueno, ya hemos llegado a casa después de hacer truco trato. Eh, voy a hacer deberes y luego dormir porque hoy tuve clase. Estoy muy cansado porque hemos ido <laughs> alrededor del, del, vecindario que es enorme. Y con todas las chuches ya visteis todas las que, las que he conseguido, las que nos dieron. Tengo pensado hacer un vídeo probando chuches estadounidenses y como justo tengo Halloween un montón, pues cogí como una de cada clase más o menos, porque había un montón repetidas, había un montón de manems y obviamente los tenemos en España también. Pero... Mm, eh, a lo mejor hago el vídeo, decírmelo en los comentarios <laughs> si queréis que haga que haga vídeo probando chuches americanas, ¿vale? Y eso que si no es en los comentarios, también decírmelo en Instagram, porque no mucha gente me, me, hace preguntas en los comentarios, pero en Instagram tengo un montón de gente preguntándome cosas de, del intercambio, de cómo he venido aquí, de, pues eso, gente que quiere estudiar un año fuera y me hace muchas preguntas. Hice esto como un hobby para enseñarle más o menos a mi familia y a mis amigos eh, lo que voy a estar haciendo aquí en Estados Unidos y, lo que he hecho. ya dije en el primer vídeo, que por cierto, creo que el primer vídeo no se puede ver desde los móviles, pero desde el ordenador sí que se puede ver, porque saltó el copyright y un rollo, pero Estados Unidos sí que deja verlo. Y, pero desde el ordenador lo podéis ver desde cualquier país, así que si queréis verlo es una introducción al canal y es como un blog del verano por si no lo habéis visto ya. Entonces quiero empezar a hacer vídeos contando cosas de la experiencia, yo que sé si tal, consejos o rollo vídeos de comparación de España y Estados Unidos, rollo España versus Estados Unidos y cosas así. Pero necesito una buena cámara, entonces estamos buscando alguna para comprar que aunque sea de regalo de Navidad o de, de mi santo, de mi cumpleaños o algo. Porque mm, con el móvil es también hacer esos vídeos, pero me gustaría como dejar la cámara como aquí y que yo estuviese en la cama contando cosas con la bandera de España al fondo. ¿Me entendéis, no? Bueno, pues si queréis eso, eh, lo haré porque lo que os digo, mucha gente, aunque no me lo pongan en los comentarios, algunos, algunos estudiantes, que, o sea, personas que quieren estudiar en Estados Unidos o en cualquier otro lado, me lo preguntan en los comentarios, pero la mayoría de la gente me lo pregunta por Instagram, por el chat y que y ya he conocido a mucha gente que quiere hacerlo y estoy dando publicidad en mi compañía, FSL, CIE, estoy aquí dando publicidad. Y pues es verdad, o sea, mucha gente me está hablando y, y yo no me creía que iba a ser así, o sea, no, no, sabía que había tanta gente que me iba a encontrar y que, a ver, que los vídeos de media tienen como 200 visitas o así, pero me creía que iban a ser los 200, todos mis amigos, mi familia, pero no, o sea, más de la mitad son gente que, que son estudiantes de verdad o gente que no me conoce nada. He visto, mm, se pueden ver las estadísticas, la gente que te ve, y he visto que hay gente, mm, o sea, la mayoría es de España, pero luego hay como el 20% de Estados Unidos también porque hay subtítulos en inglés en los vídeos. Em, también hay como de, no sé, como 5% de Perú, de Venezuela, de México, de, de, un montón de sitios distintos. Y yo, que aunque sean una, dos, tres personas que me vean desde esos países, me sale ahí y, no sé, me hace mucha gracia. Y bueno, estoy muy cansado, me voy a hacer deberes porque eso, hoy tuve colegio, tengo que hacer deberes. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así pues darle like, suscribiros por abajo por arriba, por abajo. Y... <laughs> Y eso que le deis like, suscribáis y que compartirlo con vuestros amigos. Y eso si queréis ir a estudiar a otro país o algo y tenéis algunas preguntas, pues preguntadmelas por Instagram, en los comentarios o lo que queráis. E intentaré hacer un vídeo basado en las preguntas o en las cosas que queráis saber. Porque eso, ya sé que no solo mis amigos y mi familia me ven, sino que hay gente de distintos países que me está viendo. Así que saludos para todos y espero que os haya gustado. Que le deis like, que os suscribáis y que los compartáis con vuestros amigos. Adiós.